a, lot of walks tonight. What do you attribute the, the issue with the walks tonight to? Luis, como sabes, ¿verdad? Eh, eh mucha base por gol en este juego de hoy. Eh, ¿Qué sentiste hoy que, que, no, que te, no, te, no te permitieron tal vez tener ese comando que regularmente tienes y diste toda esa base por gol en el juego de hoy? Bueno, yo en verdad me sentía físicamente bien. Estaba muy contento de regresar de nuevo aquí a Grande Liga, volver a pichar, tú sabes. Eh, yo estaba tratando, tú sabes, de localizar los picheos. Eso es, es algo que primera vez que me pasa en mi, en carrera, ¿tú me entiendes? De dar siete bases por bola. Y nada, vamos a seguir trabajando para mejorar eso. Well, yeah, today, you know, I, I was really excited uh, about getting a, uh, another start here in the big leagues, and I felt really good out there. Um, but yeah, um, it it like like you said, um, you know, those walks there put myself in in trouble. My command wasn't exactly where I wanted. Um, uh, and I can say that uh, it's, it's, the first time that, that, that happens to me that I walk seven batters in a game. Um, yeah, first time. Um, for me, I think um, I have to uh, keep on working. You know, keep on working hard and try to make the adjustments that I need to. Why do you think the command was not there for you tonight? Y en específicamente, si eh, hablando del comando, ¿por qué tú crees alguna razón específica que tú crees que, que, no te ayudó con el comando en esta noche de hoy? Bueno, hay momentos así, tú sabes que cuando uno va a lanzar, uno se siente bien físicamente, preparado para lanzar y ejecutar los pechos donde uno quiere. Yo estaba ahí arriba que no, no me encontraba, tú sabes, pero estaba tratando de, de hacer lo posible para controlarme y no sé qué pasó en verdad, pero vamos a trabajar en eso, desde los errores uno aprende. Yeah, it's hard to pinpoint, you know. I did like today, you, you, you feel really good and, and really excited uh, to get on the mound and, and start doing your job. And uh, you never find a groove in the game. You know, um, you're, you're fighting to, to get into a groove and, and to uh, uh, a, moment there where you can keep the keep the line going. And um, unfortunately, I couldn't do that today. But like I said, you know, um, for sure, I'm going to be working hard to to address whatever I need to. And um, it's one of those outings outings that you got to learn from.